Cik cik cik Welcome back cik Balik lagi bersama gue cuy Retail Gaming ya cowok di sini gue main kata Top Olympus yang pastinya lu udah pada tahu lah ya kan di sini gue main di Pop 77 cuy sama Asia 77 yang udah daftar silahkan daftar kok ya linknya ada di kolom komentar yang gue sediakan oke okay? yang daftar daftar oke ini gue jadi cuy di sini gue pasti nyari gratisan aja lah cuy ya nanti gratisan aja nanti aku tapi ya titan juga cuy oke merah gue juga jadi cuy Ini kuningnya deh kan nah. pasti ini eh kuning kurang gue cuy coba oh, cuy ya gue bakar rokok dulu cuy sebentar cuy bakar rokok dulu kita cuy bakar itu kita cok tuh kayak jam pasir gua kena tolong hijau itu hijau merah tolong satu lagi itu tuh nggak amat nih cok ini terlalu nanti ini kita biasa modal seratus ribu doang tuh udah bilang kita bawa pulang yang gede lah cok <laughs> ya kita bawa pulang yang gede cuy tiga gitu nah dapet tiga wah <laughs> bisa empat ribu gue dapet cuy <laughs> bisa empat ribu dapat gratis cuy oke oke hampir saja mati kita cuy <laughs> hampir aja kita mati cok dikelan oleh Dewi cuy oke biru gue juga jadi cok nice lumayan cuy oke sudah tadi lumayan cantik loh oke okay, nice kasih gue ungu eh ungu gue kurang satu guys ungu gue kurang satu oke okay. dua kali delapan gitu sih dua kali delapan gitu guys gitu nice kasih gue lagi guys nah oke cakep hijau atau merah itu cuy wah kurang satu semua tuh ini belum ayo eh, dong kasih nafas lagi gue cok tuh tangan tega tuh kasih nafas lagi gue uh terus Zeus nah nyangkut juga ini enak setan enak setan oke kali berapa ini gue bang kali 30 cok oke gue 2000 les nah kalau yang lebih sedikit lah us oke cepet us ya us kalau yang satu lagi us eh, seharusnya jadi kenapa nggak jadi ini cok nggak apa-apa lah gue dapat mega sih dapat mega sih gue cok nah, kita lanjut lagi cuy kita lanjut lagi cok ya. gue main apa ya coba gue gitu sih karena tadi turbo quick udah semua cuy ya turbo quick udah semua selamat cuy nice kasih ungu oke cakep hijau atau biru nice satu cuy ayo anjing lawan setelah kurang satu cuy langsung lanjut kita main di turbo kalau tidak bisa ada cuy kita lanjut di turbo cuman dapat lagi ya punya gratisan yang 400 bisa itu minimal batik dulu ya <coughs> minimal kita batik dulu <laughs> intinya sih kuncinya tuh yang dikasih ya aturan target nah biro piala aneh juga nah tinggal ini ini lagi ribut dan satu sini dia dah ini sialan tapi ya minimal gimana gitu ya minimal mandi lah <laughs> ya black ini guys minimal gue coy biru gue dua lagi coy nah ini banget guys satu lagi ini dua kali nih bang dua kali nih bang gitu. di diamnya juga nggak apa-apa apa-apa ya, oke mas tolong kasih ininya cuy oke kalau aku tadi kasih tuh pegang bener ini nah kasih biru diker oke dikecut kali tiga cuy nah dapat hijau harapan gue hijau yang cuy nah ini yuk bisa yuk oke terbaik kita terus terbaik terbaik tujuh cuy lumayan oke okay, gede 233 ribu cuy lumayan lumayan lumayan Oke, masih banyak nih sepinya bang masih banyak nih sepinya oke kasih lagi ini nih mas terbaik oke gak nggak apa-apa cuma satu sini kita lagi jalan punya

lanjut nah, ke buku juga bukan untuk lanjut ke buku juga nah kasih aku dikit isi kamu blokir di depan boleh biru nah aku gue kasih